nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote nikiwalisha masikini tena nikijitoa mwili wangu niugue moto. Kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, ufadhili upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapokuwa ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa tunafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu kati ya hayo lililokuu ni upendo.